también puede orar para los enfermos. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero explicarte una cosa muy importante, que tú también puedes orar para los enfermos. ¿Por qué tengo que explicarte esto? Porque claro, muchas veces tenemos falsas enseñanzas que paran por hermanos, que para poder orar para los enfermos, que para poder orar por las personas que tienen necesidad. Bueno, necesitamos de ser ministros, necesitamos de ser eh, líder de una iglesia o necesitamos de una autorización especial de alguien que tiene que eh, dar eh, la posibilidad a nosotros de orar. Eso es falso. La verdad es que todos pueden orar. La Biblia dice que Jesús nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos testificar con poder. Eso significa que todo lo que tiene el bautismo en el Espíritu Santo tiene la autorización espiritual de parte de Dios para administrar el poder de Dios. Tiene la autorización por parte de Dios de orar por los enfermos y verlos sanados, de imponer manos, de ministrar el poder de Dios, de ir por la calle a testificar del Evangelio. Tú no necesitas de ninguna autorización para hacer lo que la Biblia dice. Tú necesitas solamente de la autorización de Dios. Y esto va a llegar cuando vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, cuando vas a tener este poder de Dios. Entonces la cosa que tienen que hacer es manifestarlo, es ponerlo en práctica. Tiene que ir a la persona que necesitan, tiene que orar por lo que están enfermos, tiene que orar por lo que están con necesidades, por la familia que necesitan em, de ser reunidas, por las personas que están en depresión, por las personas que no pueden dormir la noche. Puede sacar demonios, puede hacer cosas maravillosas para extender el reino de Dios. Esto es algo que está por todos los creyentes. No es solamente para los líderes, los pastores, los super espirituales o no se sabe quién. Nada, todo, todos pueden ministrar el poder de Dios. No hay una exclusividad del poder de Dios. Solamente necesitamos de tener este poder. Y cuando tenemos este poder, es nuestra responsabilidad hacer que este poder se puede difundir, que el reino de Dios se puede expandir para llegar en cada lugar. Entonces, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo esta mañana, esta noche, cuando vas a escuchar este vídeo, te quiero invitar a ir, a orar, a predicar la palabra, a manifestar el poder de Dios, porque la extensión del reino de Dios está en tus manos. Con esto quiero saludarte y te gracias para mirar este vídeo, que lo puedas compartir con tus amigos, tus hermanos, con la persona que lo necesita. Y eh, un hasta pronto, un hasta al próximo.